Como intenso raio ele vem, como o sol que nasce, dissipando as trevas. Como um leão que ruge, ele vem, com o poder de um rei, julgando. sua espada, palavra que separa as nações, exército celeste. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus da criação e Rei da separação. Unificar seu corpo, ele vai, sim, pelo seu sangue, o bom pastor de um só rebanho, com glória e majestade, no poder de sua corações, exércitos celestiais prontos para